Bueno, estaba laborando. primero que todo, es algo que sí no dejo es trabajar con el colectivo de mujeres del cual hago parte, ahí sí nos encontramos cada 15 días, pero esto no tiene remuneración, solo hago por pasión, porque me gusta, por el bienestar de una vida soñada, de una vida querida. Pero elaboraba eh, con una contratista de vivienda en donde el papel que desempeñaba era de trabajadora social. Eh, la parte que me tocaba realizar era solucionar todos los conflictos que se presentaban dentro de la obra, con la contratista y la comunidad, la comunidad favorecida de este proyecto de vivienda. Pero cuando llegó la pandemia, eh, se paralizó todo y todavía es la hora en que no hemos podido avanzar en este proyecto. Estamos aquí paralizados, desempleados totalmente 100%. Pero en estos momentos estamos viviendo en mi familia una situación bien caótica porque somos 11 conmigo. Es una familia bastante numerosa y pues yo tengo cinco hijos, dos sobrinos que se les murió el papá y pues me tocó recogerlos. Tengo una hija que es viuda y con dos niños, entonces estamos viviendo todos juntos. una situación de, pan, de, de, eh, este, muchas lluvias, eh, nos afectó la vivienda también, entonces en la vivienda también se nos está cayendo, nos tocó mudarnos a una vivienda completamente pequeña en donde estamos en hacinamiento, pero es muy complicado porque somos 11 personas, habemos cuatro adultos y ninguno está laborando en estos momentos. Entonces, tampoco el gobierno nos da ninguna condición. Caótica es una situación muy crítica porque lo que queremos ver es que el presidente quiere levantar todas las medidas de seguridad y la pandemia está en un pico súper alto en Colombia, altísimo, altísimo. Estamos colocando muchos muertos, ya yo he colocado familiares muertos, tengo muchos familiares con la pandemia y de igual manera amigos y esto le ha cerrado muchas oportunidades a uno. Pero aún en medio de todo esto, el señor presidente quiere que se levante eh, todo lo que había para tratar de controlar esto y ya quieren obligar a los niños a ir a la escuela, los niños de los hogares infantiles también quieren eh, ir. Es muy difícil trabajar bajo estas condiciones, muy difícil exponer a la familia bajo lo que sí no podemos es quedarnos de brazos cruzados y poca mirar alternativas diferentes para poder laborar y traer alimentos a la casa. Entonces, pues yo les digo a las mujeres que aquí lo que nos toca es sembrar, sembrar todas las huertas que estén a nuestro alcance, sembrar todas las clases de hortalizas, de frutas, de verduras y productos de pan coger y también sembrar plantas medicinales para poder vender sin necesidad de exponernos tanto a la pandemia y lo más importante es no exponer tanto a los niños y a los ancianos que tenemos en los hogares.